Gabriel J. Martín està especialitzat en psicologia gay o Gay Affirmative Psychology, una disciplina que estudia i aborda les diferents especialitats que té el col·lectiu LGTB en aquesta matèria. Compta amb un blog i un videoblog. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació on explica la seva experiència en l'abordatge dels efectes del bullying homofòbic. A més, ha impulsat el col·lectiu Pingüins, un espai on un grup d'homes gais debaten i reflexionen sobre les seves experiències emocionals i quines eines o estratègies han utilitzat per afrontar-les. Explica'ns una mica com vas començar a introduir-te bueno, al món de la psicologia, de la psicologia gay i a, i a tenir una consulta. El món de la psicologia va ser quan vaig terminar el batxillerat, <laughs> que jo volia ser psicòleg, però el de la psicologia gay va ser ara ja fa 5 anys, Eh, jo vaig arribar a la coordinadora gay lesbiana de Catalunya que feien un curs de voluntariat, aquest de tendre el 900 Rosa, no? Jo acabava d'arribar a Barcelona, m'havia mudat, vinc de Cádiz, i, i bueno, volia doncs, conèixer gent, tenir una miqueta de xarxa social, tal, i va, vaig pensar que seria una molt bona idea de començar a socialitzar amb altres gais en un projecte que era bueno, molt més que el món de la nit i tal, no? que era un projecte de voluntariat amb una formació i tal. Vaig arribar, vaig fer el curs de voluntari del Nou Sant Rosa, de fet vaig estar com un parell d'anys al, al telèfon fent voluntariat, però eh, de banda del voluntariat, del meu voluntariat, van oferir-me la possibilitat de portar l'assessoria psicològica. No? Perquè bueno, en aquell moment, mira que casualitat, s'havia marxat del psicòleg anterior i, i quedava vacant la plaça aquesta, doncs van fer-me una entrevista, quin és el teu enfoc, no sé què, molt bé. I eh, vaig començar a passar consulta ja dilluns a la tarda a gais, homes gais que tenien problemàtiques relacionades amb la vivència de la seva homosexualitat. I en aquest moment jo vaig començar a adonar-me de que les problemàtiques que es presentaven eren problemàtiques d'aquestes que, bueno, que qualsevol heterosexual també tindria, no? O que si, si eren d'aquestes, o tinc una depressió o un problema d'ansietat, el component de l'homosexualitat, l'acceptació o el problema per acceptar la seva homosexualitat, o el que la seva homosexualitat significava a la seva biografia, a la seva família... Tot el que era la vivència de l'homosexualitat era un factor d'una rellevància enorme. No? I vaig començar a adonar-me també que apareixien problemàtiques que, que eren específiques, que a la carrera no, no te no te les ensenyaven. No? I, i vaig començar a formar-me de manera autodidacta, perquè no n'hi ha de cap manera més, amb llibres, gairebé tots en anglès, perquè has de buscar literatura, la literatura està en anglès, s'ha dit als Estats Units o al Regne, Anglaterra, si de cas, literatura del que es diu que és la Gay Affirmative Psychology, no? és una, una branca de la psicologia que es dedica específicament a homes i dones homosexuals i que tracta precisament de l'efecte que ha tingut la vivència de l'homofòbia del seu voltant a les seves vides. No? llibres, articles, vídeos altres, altres gais que porten anys treballant, formant-me, formant... I així va ser com jo vaig a, eh, arribar a aquest punt de, bueno, ara eh, pel meu currículum soc un expert en la matèria, no sé quantes tal i qual, però venia de... Digues. Quins serien els, els, diguem, els principis o què seria la psicologia gay? Eh, en què es basaria, quins referents tenen associacions professionals i quins mm -hmm. referents també en autors o en... Mira, eh, l'APA, la, m'agrada sempre fer aquesta puntualització, l'APA, la l'American Psychological Association, que és el referent que tenim nosaltres, psicòlegs i psicòlogues del món, perquè és un referent internacional, té una divisió que és una divisió LGTB, lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. No? I a l'APA, ja fa molts anys, va publicar unes guidelines, unes directrius, 21 en total, que eh, assenyalaven que les persones homosexuals i transexuals, pel fet de ser part d'una minoria sexual, part de la diversitat sexual, havien viscut situacions que eren molt diferents de les situacions que havien viscut heterosexuals. I que eren situacions, a més a més, situacions d'estigma, situacions de eh, discriminació, de, de, de, de rebuig, d'agressions, i que aquestes situacions tan, específic, tan específiques en aquest sentit marcaven de manera determinant com quedava a l'estat psicoemocional de la persona. I que, per tant, primer havíem de reconèixer que hi havia una diferència, que no és el mateix tractar amb una persona homosexual que una persona heterosexual, no és el mateix, perquè la seva biografia ha estat molt diferent, i que, <clears throat> per tant, a més a més, hem de fer nosaltres, psicòlegs i psicòlogues, hem de fer l'esforç de formar-nos per poder donar l'atenció adequada. És a dir, hem d'aprendre què és l'homofòbia interioritzada, hem d'aprendre com, com és el procés eh, vital d'una persona homosexual des, de comença, des de que comença a donar-se que l'agraden persones del seu mateix sexe fins que viu de manera completament normalitzada i naturalitzada la seva vida. I un procés amb moltes fases i situacions que s'han d'afrontar. No? Eh, és a dir, en resum, la, la referent, el referent internacional de la psicologia diu clarament, mira, sí, hi ha diferències evidentíssimes i no, no és suficient en la, en la preparació que, que tindràs de la facultat per treballar amb persones heterosexuals si vols treballar si vols treballar amb, amb, amb, amb homosexuals. En quin sentit? Em preguntaves tu. Mira, mm, l'homofòbia interioritzada, és a dir, la interiorització del prejudici contra els homosexuals, en el teu propi sistema cognitiu, és a dir, el teu propi sistema mental de representacions mental, l'autoconcepte, la, la, la idea que tu tens de tu mateix, de la resta d'homosexuals, del com es, es comportaran les persones amb tu, que és tot un entramat de guions mentals, sí, com una mena de software, eh, tot allò està molt, molt, molt, molt eh, afectat pel Eh, com ha estat la vivència de l'homosexualitat i si hi ha hagut homofòbia en el teu context. No? L'homofòbia interioritzada, per exemple, és el, el cas més claríssim de situació que un heterosexual no podria mai patir, perquè, evidentment, un heterosexual no pateix homofòbia i, per tant, no pot, no, no pot interioritzar-la. Quins serien els orígens, és a dir, quins són els principals uh, elements que poden incidir en, en, en, en tindre aquesta, diguem, aquesta especificitat i si mm -hmm. tots els homosexuals diguem, estan en el mateix grau afectats? No. <laughs> Afortunadament. <laughs> Afortunadament hi ha molta gent que viu la seva vida amb molta felicitat i uf, meravellós. Evidentment, la gent que va a consultar el al psicòleg és una és persones que, que presenten una situació problemàtica, clar, claríssim, no? La gent que no té de problemes doncs està al carrer molt feliç fent una copeta a la, a la seva colla, no? Però eh, la gent que... Eh, em preguntaves quins serien els diferents graus i tal, uh -huh. jo sempre considero, ho dic sempre, que el context familiar és clau. És a dir, la persona que ve d'un context familiar homòfob, amb el seu pare o la seva mare homòfobs que, que, que crida maricón quan surt una persona homosexual a la televisió, que critiquen contínuament els homosexuals, aquestes persones eh, venen molt, molt vulnerabilitzades. I quan ja hi arriben a l'escola, quan arriben a l'escola, ja tenen problemes, ja, són, ja estan victimitzades, ja, són, ja estan vulnerabilitzades, i tot el que és eh, l'assetjament a l'escola, que nens i nenes, no sé quant, no sé què, que diuen, que ho porten molt, molt més pitjor que no pas una persona que vingui d'un context familiar respectuós, no dic tolerant, perquè aquestes coses no s'han de tolerar, s'han de respectar i punt, no? però que li doni suport, no? El meu nen és gay, la meva nena és lesbiana, i és el meu nen, la meva nena, me l'estimo i punt, no? De fet, hi ha molta diferència, no? Nens que provenen de contextes familiars eh, que els, eh, això, les, hi donen suport i recolzament, estan molt empoderats, molt assertius, viven a la vida, tot i que tinguin de tant en tant, perquè ja saps el que passa en nens i nenes, no? <laughs> es fiquen un als altres i tal, però ho porten molt més bé que no pas un noi i una nena que vingui d'un context homosexual que ja des de casa seva, des del començament de la seva vida, ha sentit que ell o ella és una cosa dolentíssima, horrorosa i, i que avergonya a, a la seva família. No és igual, no és igual. En aquests casos tu trobes més dificultats, més problemes i al final de la consulta arribes a aquest punt de vinga, comencem a treballar amb la teva família. Què ha passat amb la teva, el teu pare, la teva mare? Quins efectes té això en les relacions Mira, i molts. quines són les opcions diguem d'intervenció? És a dir, entre cometes, que fas a la teva consulta, com, sí, sí, com els, sí, sí, sí. entre cometes, empoderes o com els hi dones? Molts. També hi ha una cosa que també està aquí molt present i és una, una mena de trastorn que és molt, molt, molt semblant al trastorn d'estrès posttraumàtic que pateixen víctimes de violacions, veterans de guerra, persones que han patit situacions molt traumàtiques. I és igual en el sentit que té les mateixes característiques i de fet molts especialistes consideren que, que el, el bullying homofòbic, l'assetjament homofòbic, genera les seqüeles similar, similar, per no dir igual, exactament iguals, que qualsevol altra situació traumàtica de l'estil d'una violació, de l'estil d'haver participat en una guerra. D'una banda tenim una altíssima eh, eh, ansietat, problemes enormes d'activació emocional, en, en qualsevol coseta darrere, hi ja la persona aquest neguit que sempre porta a sobre i s'activa de manera accelerada no? i magnifica, amenaces, i ja ve tot com una cosa que vindran a buscar-los. Això d'una banda. D'altra banda, evidentment, el component cognitiu, eh, cognitiu és a dir, l'homofobia interioritzada, la idea que tu t'has eh, elaborat de tu mateix, no? que està molt distorsionada. No? La sensació de revivència, que és una característica també pròpia de persones amb aquest tipus de trastorn, de revivència en el sentit de que jo estic a l'expectativa de que quan menys me l'esperi vindrà un altre cop a donar-me una pallissa, la colleta aquesta de la cantonada que estan aquí en el banc fent-se una cervesa, no sé segur que si passo per davant em diran que no sé quantes i, o que, no sé, m'agrediran. I aquesta sensació d'estar sempre a la defensiva, sempre preparat per al que pugui passar, que segurament serà, una, serà dolent, és part d'aquest trauma. No? I una altra història que té molt a veure amb les relacions, és que persones que han patit aquesta situació i que, per tant, han desenvolupat aquest eh, trastorn presenten una dificultat per a vincular-se afectivament. És a dir, hi ha una restricció de la vida afectiva que també està descrita, que està molt, molt clarament especificada, que dificulta que la persona pugui desenvolupar eh, llaços de tipus afectiu. Evident, no només de parella, evidentment, també socials, hi ha persones que fins i tot desenvolupen fòbia social, d'això de no m'agrada estar en contacte. Jo m'estimo més eh, d'estar-me tot sol i no tenir contacte, o si arribo a la feina i em demanen de presentar un informe amb el PowerPoint, ho passo fatal, sóc molt tímid, patològicament tímid. De fet, molta gent ve a la consulta i diu que tinc moltíssima timidesa. Jo no puc a la feina, no puc fer no sé quantes, perquè em diu i comences a rascar i diu, aquí un historial d'agressions, de que tu et presentaves i quan te feies visible la gent t'agredia, i això, vulguis que no vulguis, ha quedat com un esquema de si et fas visible la gent t'agredirà i per tant... I, són temes que queden aquí, no?, de, en aquest sentit. I, i, i que evidentment dificulta la vida social, com t'explicava abans però no només la vida social, perquè la vida afectiva és la que més, més, més tocada queda. És a dir, una, una part de la vida de la persona que queda afectada és la, la part més íntima, la part que té a veure amb, amb, amb, amb la teva vulnerabilitat més absoluta, d'entregar el cor, els teus sentiments, la intel·ligència emocional queda molt afectada també, el reconeixement dels teus sentiments, la capacitat per gestionar les teves emocions també queda molt afectada i hem de fer molta reeducació emocional, no? hem de treballar moltes d'aquestes coses. No? Hi ha algun exemple o alguns exemples que podries destacar dels casos que has tingut eh, en la teva consulta eh, que foren paradigmàtics o que foren exemples de, de tot això que estàs explicant? No hem tingut... Eh, bueno, <laughs> centenars centenars, centenars, cinc anys que porto ja, no imagina't, no? Però podíem fer com... D'una banda, aquest que t'explicava abans, no? de la persona que té problemes de fòbia social, que està molt armaritzada, tot i que s'hagi acceptat, que la seva família sàpiga que és homosexual, no sé què, s'estima més de no ser visible, eh, i això ja talla, per exemple, la possibilitat de eh, desenvolupar una carrera professional, perquè com que no vol ser visible, que la gent li, li doni atenció, li presti atenció, tal, doncs eh, s'autosaboteja d'alguna manera el seu procés de, de, de, de millora personal, no? perquè el no ser visible interfereix de manera decisiva en que tu puguis eh, tenir una millor posició laboral, un millor lloc. No? Fòbia social de qualsevol tipus, és a dir, arribo al carrer i no m'agrada estar al carrer, no m'agrada entrar al metro i em poso així a la cantonada com que puc, que la gent no em miri, no? dificultat per fer amics, la sensació de solitud, és a dir, no tinc amics. Arriba el dissabte a la nit i em quedo a casa mirant el televisor perquè no tinc amb, amb qui quedar per fer una cervesa, no? Uh, problemes de relacions en general, no? I són, són molt típics, molt típics aquests, no? Un altre són problemes relacionats amb l'ansietat. Relacionats amb l'ansietat en el sentit de que hi ha processos que són, es diu, addiccions circulars o addiccions de procés, que T'explico, la manera en què l'eina que intentem fer servir per reduir la nostra ansietat, al final termina generant-nos més ansietat. I el sexe, l'addició al sexe, que ve molta gent que diu això que dit el sexe, no? tot el dia amb el xat, en l'iPhone, no sé què, el grind de no sé què, la sauna, el curíssim, patatim, patatim, això que dicta el sexe, no? Dius, doncs, bueno, a veure, seu. <laughs> Pot ser, a veure, explica'm, no? i la majoria de les vegades trobo que hi ha una problemàtica d'ansietat, que té molt a veure eh, amb el bullying homofòbic, amb la no acceptació de la família, pot ser fins i tot la no acceptació seva de la seva homosexualitat, no? I aquesta ansietat, nosaltres, homes en general, no només gais, fem servir el sexe, ens masturbem o tenim sexe, per reduir aquesta ansietat. Però què passa si aquesta eina que tu fas servir per reduir la teva ansietat et genera problemes d'una infecció de qualsevol ITS, de que tornes del cruising menjant-te el cap dient-te així no arribaràs mai a tenir una parella, mai no t'estimarà ningú, no pots continuar tota la vida amagant, te no sé quantes... Sé o eh, dedicant hores i hores i hores a navegar per internet eh, buscant porno, no? això et genera un altre malestar, et genera una situació de desaprovació de tu mateix que finalment et genera més ansietat. I ja estem en cercle, no? És a dir, l'eina que tu fas servir et genera més, i ara ja... Ta, ta, ta, ta. I, bueno, s'ha de treballar d'alguna manera, trenquem el cercle aquest, desenvolupem hàbits... Això anava, però com com s'intervé en aquests casos? Clar, en aquest el sentit, de... el que hem de... Sí, el problema és l'ansietat i el seu origen, que és la no acceptació. <laughs> el no viure la seva homosexualitat de manera naturalitzada. No m'agrada la paraula normalitzada, sí que no està malament, però em sembla molt millor naturalitzada, és a dir, bueno, si, si, si, si mai no hagués viscut cap situació d'homofòbia, com seria la teva vida? Doncs, bueno, jo tindria amics, la meva vida normal, la feina, sortiria, no sé què, em relacionaria, com qualsevol altra persona. Doncs, bueno, aquest és el nostre objectiu, no? I què fem? D'entrada, treballar l'homofobia interioritzada, no? Què penses tu de tu mateix, quin és el concepte que tens tu de tu mateix i per tant com és la teva autoestima. És a dir, si tu tens un concepte distorsionat en negatiu de tu, evidentment tindràs una mala autoestima, perquè com estimaràs una cosa que és dolenta <laughs> o defectuosa, és impossible, no? I hem de treballar aquesta, aquesta part que és més mental, d'esquemes de, mentals, que ho treballem amb una sèrie de tècniques cognitives, no sé què, i això és teràpia, no? Però sí que podem treballar perfectament, no? I reestructurem tota aquesta eh, ideació que té la persona sobre si mateixa. Amb allò ja la seva autoestima canvia, perquè si jo deixo de ser una cosa mala, dolenta, horrorosa, i començo a ser una persona normal, funcional, com qualsevol altra, doncs, bueno, ja canvien coses, no? Treballant l'ansietat, amb hàbits salutables, no? Jo a tothom li envio o gimnàs, o al joga, o al footing, o a un curs de pintura, és igual la manera. Jo sempre dic que és una cosa de personalitat, cadascú que faci servir el que més li agradi, no? Que vols aprendre a cantar? Doncs mira, una coral, perfecte. Que et va bé al gimnàs? Doncs a la cinta i corre, perfecte. Però has d'incorporar un hàbit que sigui saludable des del punt de vista de, de la reducció de l'ansietat. En alguns casos... Refer... Ah, digues, digues. I per últim, importantíssim, importantíssim, que sempre s'ha de fer, millorar la teva xarxa social. Si tens amics, si tu sents el seu suport, la teva ansietat seguríssim baixarà de manera... Molts eh, els gais, amb això de la fòbia social que t'explicava abans, tenen problemes per relacionar-se o no troben persones per a relacionar-se de manera constructiva. I això és un factor que intervé de manera decisiva en pujar aquest nivell d'ansietat de manera tan, tan, tan alarmant i el que fa també, pel que fa a les, a les relacions de parella, alguns exemples, alguns casos que pugues explicar? Doncs sí, per exemple, el tema de l'homofobia interioritzada afecta molt a la gelosia que, no, que dèiem abans. No? Si, si tu has desenvolupat un concepte de que tots els homosexuals som infidels i promiscus i no sé què, i unes guarres i no sé què, com et refiaràs al teu xicot? És impossible, si no ho fa a l'entrada ho farà a la sortida, pues, <laughs> evidentment, no? I quan comences a treballar, o problemes d'autoestima, clar, si tu consideres que ets una persona poc valuosa, qui t'estimarà tu? Com podries tenir la confiança de que t'estimarà el teu xicot? No, si tu ets un lleig i horrorós i, i poc intel·ligent, no sé quan, i una cosa distorsionada. Clar, aquí interfereix de manera decisiva en, en, en el que consideres tu que mereixes, en el que consideres tu que, que les raons per les quals t'estimarien, i per les expectatives que desenvolupes de com serà el comportament del teu xicot o la relació. Hi ha molta distorsió aquí ficada. I després també dins d'aquest marc d'això que parles, eh, a nivell de relacions de parella, eh, les relacions de parella obertes, mm. quin, quin, quin encaix tindrien? En... L'altre dia vaig veure, vaig mirar un... un era una, com una xerrada d'una sexòloga nord-americana, molt interessant, que diria, que a veure, que és una paradoxa pretendre que la mateixa persona durant 50 anys et doni seguretat, intimitat, que és el que tu esperes d'un matrimoni, i, el, i, el, i a la mateixa vegada sorpresa, <laughs> desig, passió, dius, a veure, aquí què passa, no? I molts neurobiòlegs diuen que estem dissenyats per tenir relacions monògames seqüencials, és a dir, 8-10 anys, s'acaba, un altre, 8, 10 anys, etc. A veure, evidentment el tema de la parella, la passió dins de la parella és una cosa que contínuament es treballa a sexologia. Jo la, la consulta la tinc en un centre que comparteixo espai i, i passadís amb sexòlogues i en parlem molt d'aquestes històries. No? I evidentment el desig a dins de la parella s'ha de treballar, no ve de fàbrica, sí, 3-4 anys pot ser, però si vols continuar-hi, doncs has de cobrar-t'ho. Què passa? Els gais han desenvolupat la, la, la mm, tècnica, l'estratègia de la parella oberta. I, I quan la parella s'obre i cadascú fa la seva per la seva banda, comença a produir-se un distanciament que termina acabant amb la relació de parella. Si el sexe de, deixa de ser una part del compromís, és a dir, del projecte de vida compartit ja comencen a haver situacions que ja no són compartides, la parella, la, intimitat de la parella es, es trenca. Jo, en tot cas, m'estimo més parlar del concepte parella permeable, és a dir, que si de cas vols o, o llogar a metges, <laughs> això de que ja continuem sent una parella monògama, tancada i fent cosetes, ens trobem al carrer Fúria, ara al vestidor, mmm, ja saps, no? Vale, però si s'ha d'incorporar un tercer o, o, o un intercanvi de parelles, no sé què, que sigui part del projecte compartit. És a dir, tots dos. Mira, anirem a veure, si fem un trio, que t'agrada a tu, sí, està guapo, no sé quant, no sé què, bueno, no sé Però si cadascú ho fa per la seva banda, la intimitat es trenca. I si ja aquí comencem trencant coses que són importants per a la, importants per a la parella, la parella més tard o més d'hora acaba presentant problemes. El que jo m'he encontrat més, a, més sovint a, a consulta són parelles que es van obrir i es van obrir tant, tant, tant, que es van acabar terminant. I un d'ells s'enamora d'un altre, que ha trobat fora, no sé què. Per mantenir la passió, si hem d'incorporar tercers o, o fantasies, el que sigui, que sigui de manera permeable i que sigui part del projecte comú. I eh, de tot això que comentes, tot el tema de, de l'homofòbia interioritzada o el bullying homofòbic, eh, volia preguntar si creus que això s'hi afegeix d'alguna manera el que seria el, el masclisme, i el masclisme també d'alguna manera el que diu és que els homes a, a nivell emocional i de gestió emocional eh, estan una miqueta diguem limitats, sí. eh, i que això, com que correspon a les dones. I creus que això s'hi afegeix, a més a més del que, del que has comentat, a l'hora d'haver dificultats en la gestió de les emocions i les relacions? Sí, sí, sense cap mena de dubte. El que passa és que, clar, l'homofòbia és en si mateixa masclisme, és a dir, el masclisme diu que els homes han de ser d'una manera molt determinada, els si han d'agradar les dones, han de comportar-se d'una manera molt determinada, és com un perfil molt definit és que surts, si surts d'aquí, tot i que sigui només una miqueta, ja mm, no ets un macho, no? Malament. O sigui, tota, tota l'homofòbia és masclisme, <laughs> evidentíssimament. Però sí que és veritat que en la part aquesta de contenció emocional, de, de, de mancança d'intel·ligència emocional enorme, evidentment afecta, perquè estem parlant de traumes i de problemàtiques amb seqüeles emocionals, uh -huh. no només cognitives, no només de comportament, però també, i de manera molt, molt important, emocionals. I si la teva intel·ligència emocional, la, seva, la teva educació emocional és deficitària, doncs, bueno, evidentment afectarà també de manera molt decisiva en el teu procés, en el teu desenvolupament, sense cap mena de dubte. Eh, tot això que, que has comentat eh, també s'està treballant en, en grup, amb un grup que es diu Pingüins. Explica'ns una mica com, com, com comença i quins referents tens. Molt bé. Mira, els Pingüins <clears throat> eh, M'agrada fer servir l'analogia dels pingüins, sempre us explico, no? Per què pingüins, no? És a dir, tenim ossos, tenim panteres, tenim... <laughs> Pingüins, ara què? Un altre bitxo? Doncs eh, hi ha el, els pingüins, és una, una espècie que és molt fàcil trobar-te parelles homosexuals. Saps? Surt a les notícies, pareja de pingüinos gais adopta un pollo, no sé què, no? Eh, al so de Madrid, per exemple, n'hi havia una parella, no? I és eh, una espècie que els homosexuals estan molt, molt, molt, molt ben integrats. Fan les seves parelles, parelles gais, adopten ouets i el pollo quan surt de l'ou doncs, el cria, no sé, quan, no sé què, però ells, les parelles homosexuals, estan completament integrades, van amb, amb el ramat cap aquí, cap allà, no sé, perfectament bé, no? Perquè és una espècie sense homofòbia. <laughs> I viuen de manera molt normal i corrent normalitzadíssima. I m'agradava aquesta, aquesta analogia per fer un grup de treball que té el referent del que fa, per exemple, l'Alan Downs. Alan Downs és un psicòleg gay que treballa amb gais només, que té la consulta en, en Los Angeles i que té, i ha publicat un llibre meravellós que és The Velvet Rage, la ràbia de, de Terciopelo, i, i té un grup que són The Velvet Warriors, no? que és un grup d'homes gais que queden per poder treballar-se coses relacionades amb qüestions psicoemocionals, com les seves vides els s'afecta. No és un grup de teràpia, és a dir, la gent que necessita teràpia no participa de, no participa d'aquest projecte, perquè és un projecte més de, no de, de solucionar problemes, sinó de dotar-se d'eines, no? per poder tenir una vida més completa, més, amb més solucions, més, més estratègies i, i també participar de l'experiència compartida d'altres homes que han viscut eh, situacions similars a les teves i que, bueno, és com la mentorització, no? que, bueno, algú que ja ha passat per l'experiència que m'ho explica com ho ha fet i jo ja i, i el que fem és eh, reunions mensuals, ja portem un treball abans en un grup, que tenim un fòrum, no sé quant sé què, jo aporto materials, discussió, cadascú diu la seva, s'afegeixen idees, maneres de veure la situació, etc. Homofobia interioritzada, relacions, conèixer homes, no sé quantes, eh, la gestió de l'ansietat, tot i arriba un dissabte a la tarda, un dissabte al mes, i bueno, fem una reunió a casa, un cafè, cupcakes, que tenim un pingüín que fa, bueno, una parella de pingüins que fan cupcakes, que, bueno, mare meva, galetes, i fem allà una reunió i treballem aquests temes de manera més presencial i directa. A més a més, té la funció de dotar d'un espai de socialització que sigui alternatiu al món de la nit, al món de... i que tu diguis, jo on puc trobar homes gais que tinguin la intenció de treballar-se les seves motxilles i que tinguin la intenció de, de tenir una vida constructiva, lliure de problemes, <laughs> amb coses solucionades i tal. Doncs bueno, aquí no, no tant per trobar parella, sinó per trobar una bona xarxa social de persones que estiguin a la mateixa línia, a la mateixa onda que tu. I aquest és el projecte Pingüins.